کاتتان باش هاوڕێیان ئەمڕۆ دەرسی تازە باسەکەین کە باس لە لە مجەسەمانەکان ئەوە دەرسی دووەمە باسی کیوب و کۆن و سیلندەر و دیسک و پلین و پۆلیگۆن و سفیر و ئەوانە هەمووی باسەکەین چۆن بتانی ئەم شتانە دروست بکەین و چۆن بتانی ئەمانە ئیشی ئیتیا بکەین ئیشەڵا هیوادارم ئەوەیە سوود سوودتان لە من بینیوە و ئیشەڵا ئێوەش سوودتان هەبێ بۆ من و هەر شتێکتان هەر شتێک ئەزانن پێمان بڵێن بۆی لە یەک سوود ببین ببینین ئەوەی ڕاستی بێت هەنێ شتەیە لەو دەرسە باسمان نەکرد ئەوەش ئەم هینە بوو ئەم ئەکا ئەم شتا کە باسی تۆ و فرۆنت و ڕایت و پرسپێکتیڤ ئەکات دەی لێیدا مەسەلەن من هینێک دروست دەکەم کیوبێک دروست دەکەم کیوب واتە مرەبەعێک لای من ئەمە ڕەش دەرەچەیە نازانم بۆ تر ئاوا بەم شێوەیە نەکەی ڕەنگەکەی ئەگۆڕم لە دیسپلەیەوە ئەمە هینم دەرکرد ئیتر ئەمە لەیرا ئاوا سەیریکە پیشانم ئەیە لێرە تۆپ لێرە فرۆنت و تۆپ و فرۆنت و ڕایت و پرسپێکتیڤ پێت دەڵێ شتەکان شێوەکانی تر خۆشت هەر شێوەیەک دەوێ هەڵێبژێری ئەمە یەکەم شت من ئەمەم هەڵبژارد ئەدەمەوێ مەتریاڵەکەی بگۆڕم مەسەلان ئەمە لێرا و مەتریاڵی پێگۆڕم ئەم مەتریاڵە ئەم چایەکەمە شتێکی کە ئەم ئەم ڕەنگە هەر ڕێک ڕای کێشمەی خەمە سەری ئەبێتە ئەم ڕەنگە ئەمەوێ مثلەن وەکو وتمان زەم لە دەرسەکەی تری شومە باسمان کرد ئەمە توانی مثلا هایتی بگۆڕی بگۆڕی وتەکەی بگۆڕی باماشەوە ئەمەوێ مثلەن سیگمنت واتە خەتی بۆ دروستەکات تۆ سەریکە سیگمەنتی ئێکس بزان لەسەر ئێکس خەتت بۆ دروست دەکا لەسەر وای خەتت بۆ دروست دەکا باوەزی خۆت خۆچی یاڵەبژێری لەسەر زەت هەمان شت خەتت بۆ دروست دەکا ئەمەوێت فلتی کەم سەریکە فلتم کرد ئاوا بێ سەر ئەمەوێت فلتی لۆ زۆر بێت سەریکە بەم شێوەیەکە ئەگەر ئەمەوێت سەیری بکەم بزان چۆن ئەمە ئاوا دەرچووە ئەمەش با سکمێکی زۆ زۆ زۆ بێت ئەمەش با زۆ زۆ زۆ زۆ زۆ زۆر بێت و سیرکە فلت یەکەم سیر بۆ شێوەیە دەرچوو مێ بیبینم سەریکە ئەها کەپەکەی لابە ئەوەی سەری ها با پیشانتان بەم بە شێوەیەکی مێت دەرکەوێت سەریکەم سەر کەپەکەی لاوە ئاوایە بەم شێوەیە کەپەکەی نەما مسامەوێ ڕبەتریاڵێکی بۆ دانە مسا ئەم مەتریاڵە با بچێتە سەرەوە بە سەیرێکی کەین بەم شێوەیە ئەمەوێ مثلەن وسا هەر ڕێک سەلکتێکەی دوو دوو دەبڵ کلیک بکەیتە سەری ئەم شتە بۆ دەرەچێ ئۆبجەکتەکە تر تەغیراتێکی لەسەرەکەی مثلەن دەتەوێ مثلەن لە ژێرەوە ئەو بێت ڕجوزێکی زیاد بکەن کەم بکەم زیادی بکەم ئەفوو هایتەکەی چەندێ زیاد بێت شوێک پیشانتان بەم زەردەوە ئەمە ئیتر خۆت ئەتوانی قیمەتێکی بۆ دانێ مثلەن ئەمەوێ بە دوو ئاوا بێت دوو سانتیمە من بە سانتی میشەکات چکە من هیدەکەم من کەسەوە بە سانتی کاپس ئەمەش هەر هەمان شێوە گەر کاپسەکەی دانەم دەرەچێت بۆ با ئەمە پیشان نایەتەوە کەپسەکە ئەوەی لەکەم بۆی ببینی سیرکە کەپسەکەی نەما با دەبڵکەکەم دەرەچێت کەپسەکەی نەما ئەوە ئەمەشمان تەوا کرد ببورن دوای ئەوە چیمان هەیە دوای ئەوە سفێرمان هەیە سفێریش پۆلیگۆن شار هەمان شتە تقریبان دیسکیش بزانن دیسک دیسک ماڵژار دیسک بزانە ئەوەی ناوەوەی خۆی دیسک خۆتان نەزانن دوو لینیەیە ڕجیوزیەوەی ناوەوەی دەرەوەی ناوەوەی سفرە زیاد یەکەی سەلام باوەسی خۆ هینەکانی ئەوانی کە شتەکان لەسەر هین کردووە دایەنای تەغەراتت لەسەر کردووە داینا بمێنێ تەو شتانە خۆتان حەزەکەن تاقیکەنەوە بۆی بیزانن شتەکان زۆر ئاسان و خۆشە بین بۆ ئەمە ئەمە قوتایەرێکاوە تایەرێکە شتەکانی دروستەکەی سەریکە ئەمەش دایم ترێکە مەسەلەن بەلای ئێکسەوە بێت بەلای وایەوە بێت بەلای زەتەوە بێت ترخۆ تهدیدیەکەی دوای ئەوە چیمانەیە ئۆیل تانک ئۆیل تانک ئەمە شتێکە هەمان خاصی هەیە ڕیدیوزی هایتەکەی طبعاً بەرز و نزمەکەی هایت سیگمنت هایت سیگمنتە یەریکە نەعەمە بێتەوە ئەمەی یعنی بۆی خڕتر بێت کاپ هایت کاپەکەی بزانە چەندێک بەرز بێت نزم بێت ترخۆ دیارەکەی بزانە نەمەوێت تۆزێک ئاوە بێت ئاوا بێت ئەمەش ڕۆتەیشنەکەیەتی ئەمەش سگمنتەکەیەتی سەیریکە سامن شتێکی ئاوا دروستکەم ئەمەش خەمە سەری ئەمەوێ ببینم بەم شتە شتێکی ئاوام دروست کرد ببورن ئەوە سیلیکا ئەمەش سلیزی تایە نیوەی حەزەتی نیوەی دیار بێت تر باوەسی خۆ بگورن بین بۆ ئەمە لە عبەیەک دروست دەکات بە شەرێکە وەکو بە شەرێکە خۆ شتەکانی بۆ دیارەکە مثلەن تۆزێک ئەمە هین بێت تەبعەن ڕۆم سەر دیسکتۆپ لەناو دیسکتۆپە دام ناوە ببورن بەخۆیەتی یا سەڵێم کۆپی ئەڵێ کۆپیەک بکەم لەسەری ئەڵێم بەڵێ ئەڕۆمە سەری یەکسار وەکو تەختە دەرچوو سەیریکە وەکو تەختە دەرچوو ئەتوانی تۆ مەسەلا ماڵێک دروست بکەی شتێک دروست بکەی تەکسچەری دیوارێک تەکسچەری شتێک خۆ حەز لێ بێت کاشی مثلەن ئارزەکە کاشی بێت تەکسچەری کاشی لێدەی یەکسەر و کاشی دەرەکەوێت شتێکی زۆر جوان و نایابە ئینجا دوایەوە ئەمەمان هەیە ئەمەش هەر هەمان شتە تاوان سکمنت و شتەکانی بۆ زیادەکەی کامەکەی جوزەکەی زیاد بێت کەم بێت تر تایپەکەی هەمان شت تایپەکەی زۆر گرنگە بیزانی چیاڵە بژێری سەران ئەمە با ئەم ڕەنگە بێت با بیبینم بەم شێوەیەیە ئینجا دوایەوە ئاخر شت شتێکت فێ دەکەم زۆر زۆر زۆر خۆم زۆر بەدڵمە کە ئەمەیە ئەم شتە ئەم شتە زۆر زۆر شتێکی بەلامەوە جوانە لاندسکەیپ لاندسکەیپ کە باسی لاندەکە کە باسی عەرزەکە دەکا تۆ مثلەن عەرزێکت هەیە دەوێت بینایەک لەسەری دروست بکەیت عەرزەکە مەسەلەن بەرز و نزمیە توانی ئەتەوێ بەرز نزمێکەی دیار بێ و تو بیناکە لەسەری دروست کەی شتێکی ئفترازیتان بۆ کەم مەسەلەن ئەمە ئەمە عەرزەکەیە ئەڵێم باشین بێت عفو بۆ ئەڵێم با سەوز بێت ئاوا بێت ناواڵە بابی کەمە قەحوایی هەی کەمە قەوایی هەر دەتوانی هەمان مەتریال بزانە هەمان مەتریال شتێکی بۆ دانم زان ڕەنگەکەی بۆ بڵێن ئەمە نییە هەمان مەتریاڵێک کەمە قاوایی نامە لەسەر بە هەرچەندێک بەرز بێت ئەمەش پێت دەڵێ بزان بەم شێوەیە دروستی ئەکات بۆت بە شێوەی خڕ دەکا بە شێوەی هین سەیریکە ئەمە عەرزەکە چۆن لێکات ئەمە بە پێی سیگمەنتەکەت پێت دەڵێ هەها سەیریکە بە پێی سیگمەنت ئەگەر سیگمەنتت هین بێت سەیریکە سێمە سەتا یەکەمە پەنجا ئاوایە سێمەش بابی کەمە شەست ئاوا دەرەچێت ئەمە سکێڵەکەیەتی چەنێ بەرز بێت چەنێ هین بێت سەیریکە سکێڵ دەستکاری لە گردەکە ئاکات مەسەلان بەرز بێت مەزن بێت دابێن با پێنج شەش شەشی لێدەم بەم شێوەیە دەرچوو تر باوەسی خۆتان بۆ یان تاقیکەرەوە بزانە چۆن دەرەچێت چۆن پێ باشە سەریکە حەز ناکەم سیگمەنتی زۆر زۆر بێت ئەمەوێ ببینم بزانم ئەمە چیم کردووە سەیریکە چۆن بەرزە شتێکی زۆر جوانە بگورن با ئاوێکی دروست بکەم سکێڵێک بەکار ئەهێنم بۆی بچووکی کەمەوە موف بەکارێنم ئەڵێم تەنها لەسەر وای ئیش بکات هەی بەمە سەرەوە بەم شێوەیە ئەمە دەرسی دووەمە هیوادارم سوودتان لێ بینی تا کاتێکی کە و تا دەرسێک تر تا شتی تر فێر ببین خواتان لەگەڵ